ayan guys. guys. <laughs> guys. Maakyat na si Flower. Apay gamin ta guys ko na dahil. Guys na guys. Dayo dayo. Baka the snake. Nalagip ko gami di ka nakita ni Shirel nga ulog dito yung katimari ulog subli. Kagawid. Kagawid. تقدمت Na? Nasapsapa tayo nga ta? Nasapsapa tayo? Punta. Ayun. Ladla daw tayo ini. Mga laktong gusto. Ay kata. Puro doon mo flower. Baka mapaya. Aray. Hindi na natin ito. Say, say, say. Hi. Hi. Hello. Kumbalers. Niya, wala mo dito eh. Jardin. so, mga at yun. Sumangat tayong guys. <laughs> guys, gising pa ba kayo? No! Awa nga ni Sheena. Sheena, kung nasan ka man, magparamdam ka. <laughs> Kaya pa. Nee! Nee! Nee! Ando sa babit. Hindi ka magawin nagsagay sa iblaw. <laughs> Sagay sa yun na ka. Wala ba luga mo Sumana is na mo gamit. there. Sea of clouds. LOL! Char. <laughs> Asok guys. Usok pala yun. Naghatmad din. Parang ikaw hat. oh, yes. One, Char. Wanted jowa. Char. <laughs> yeah. <laughs> I know. I'm shine ka na. <laughs> Shine. Yellow sea of clouds. Wow! Di, ano nga nga. Ay, mas mataas. sea of clouds. S ko lang mampay. S. So, ayan guys. Bruh. Pag ilang guys na to guys. Zero! <laughs> heart no sumangkot kami ka hi guys <laughs> bye guys oh, OMG ala nabuong haan oh, tignan nyo naman ang sea of clouds <laughs> wala nagmaya niya maya madi ko yung makita dyan ay ugas na talag ngam agap agap agap lanjut deh gitu Ngahit sa nga pagpicturan ijay ni. Diyan. Ibron? One intended a flat na pasla grass grass. So. Well. Konting, trib konting trivia lang, guys. Diyan dati nakatayo yung yung bamboo wheel. Pero, may nagsunog. Hindi namin alam kung sino. There, oh. <laughs> Char. Pinipilit talaga. LOL! Let's go. Ayan na dakambalan. Ouch. Ah. Yan guys. Guys. Hi. Flower. Makikita na ulit. Lalabas ko lang aking baon meron akong jeans. Ay. At <laughs> dagayang pinya ijay eh, ni. Yun, pinya farm. Dun. Oh, pinya ngarad ya tama. Pinya ngarad. Magi, kung ko na. Ah. Amo, kung ko na. <laughs> Awan jay. Di mo mangan. Umakar tayo. Let's go. Let's go. Nga ni Jay ni Titan, tayo na na mabutag tayo dito. Channel. Tayo? Goy. Naligaw na po kami. Goy. Nasidog ko na. tarik kita oh. Syukur kabajan Ay, di dyan ay <laughs> mga Hindi mo maabot yung camera. Hi, Ana. Nih, di makder. <laughs> Kain pa mo. <laughs> ah! Nabanog kan? Asidag! Ah, di kami nga ito! Eh, muna na kan. Yung kaya. Kung kaya. Dito yun, dito. Dito eh. Asidag, ah, tan na nga ito dito. Di kami ay! Eh. Huh. Atag ah, di kami! Eh. Hi, sunshine! <laughs> sunshine! One, two, three. Picture ka ba ito asingan? Ayan na guys. Ay, ijaan eh. ay flower no kano. First time mo umay ka kisam tadaga. Wow! Sunrise. Pagka sila nagkasidugmat kun. tayo. Hi, Mr. Sun. Kung puro ba, bato sa pagnandi dyan? Diyan. Badok. Na? When? The view. Oh. time find na namiraman niya flower. Ano Ang bayad, bigam flower. okay, mag-selfie tayo ka na dyan eh. Pintas di camera ni ko. Nagbentag lang. Pintas kita camera. <laughs>